Naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Goobbaatti argamti. Lafa margaa bosonaa fi qabeenya uumama laggeen keessa yaa'aniin kan badhaateedha. Lagni Maagida jedhamu ganda kana keessa qaxxaamura. Hawaasni naannoo jiraatu immoo gosa Oromoo daararaa waan ta'eef daarara Maagidaa jedhamuun waamamti. Uummanni naannawa kanaa qonna loonii fi farda horsiisuun sirna gadaatiin wal bulcha. Keessaa hubhaddaan goobbaa fardaan waan beekamuuf daara ramaa gidaa immoo gurra guddaa qabdi. Intalli dubraa yeroo mana baatu daa'ima dhiiraa fi durbaa duubaan kaa'uudhaan horii ganyaa maagidaa ta'e jechuun manguddoon eebbisuun mammaaksi kunis gandi darara maagidaa horsii loonii fi fardaatiif mijooftuu ta'uu isii guutuu baaleetti waan beekamuu hawaasni naannawa kanaas aadaa isaa jabeeffachuun gadaan wal bulchuun beekama. Walgeettiin manguddoo fi abbootii gadaas ganda kana waan ta'eef dhaddacha gosoota Oromoo naannawa kanaati. Saaddoo Sheekaas manguddoota tarraa seenaa fi aadaa barachuudhaan bokkuu ta'uun amalaa fi gootummaan ummata biratti nama jaalala olaanaa argatee fi gorri fagootti dhaga'ame ture arjummaan saaddoo laga yaa'u jedhamuun mammaakamaa akka tures manguddoonni kan himan amalaa fi gootummaa saaddoo kan dhaga'an bokkuun ganda ollaa maagidaa haarsadii fatoo waaqos intala sii kenne jedhaniin. akka aadaa hawaasa Oromoo naannawa kanaattis saaddoo Sheekaa fi Haliimaa Fatoo jedhaan bultii ijaarratan Ta'us yeroo dheeraaf ilmaan hin arganne hedduu turan. Hawwiin isaanii fi uummataas akka aadaa Oromootti ilmaan hedduu argachuu fiixa bahuu baatus sabriin waaqa kadhachaa turan. Gara boodaas ilma dhiiraa argatan. Garuu ilmi kun guddatee erga jabaatee booda jalaa du'e. Hawaasni naannawaa hundi gaddaan isaan sabbarsiisee oomriinis manguddoomanis abdiin kutannee du'aa'iin ummata naannawa kanaas irraan canne guyyaa tokkos manguddoon baddaa gammoojjitti gurra guddaa qaban osoo saaddoq qonnarra jiru itti dhufan. Keessummaa kanas manaan galachuun keessummeessuun daddaffiin dura bu'uudhaan gara ga'ee isaatti qajeeleen mooraa hedduu bal'aa waan qabaniif seensi irraa fagaate bakkuma dursa gaaniin dallawa diiguudhaan manaan ol seenatan manguddoo fi waliyyichi hawaasa baalee biratti gurra guddaa qaban sayyid haaji alee waliis kabaja saaddoo kenneefitti hedduu gammadan. Ilmi jalaa akiramus waan dhagahaniif ilma waan hunda diigu homaanuu hin mo'amne homaa duran dhaabbanne onnee leencaa rabbisiif haa kennu jechuun eebbisan eebbis lafan buune fakkaata ilma aliyyiin itti obsan aadam bara kudha saddeet torbaatamii torba argatan sana boodas dhiira lamaa fi dubartoonni sadi maatii saaddootti dabalaman ilmaan gafaa aadam saaddos kunuunsa aadaa fi akkasumas amantii irratti guddisan seenaa aadaa fi sirna gadaas ijoollummaarra abbaa fi manguddoota jalatti barachaa deeme barumsa amantaas ulamaa'iwwan bebbeekamoo baalee kan akka haaji hullee baalee shee ismaa'iil walashee fi akkasumas shee Ibraayim Gurdibaaj irraa barachuun ka'umsa olaanaan umrii gadaa lammeessotti xumureen wayita dargaggummaas dorgommiiwwan guluffii fardaa fi bishaan daakuun taphoota adda addaa kan akka korboo utaalloo fiigichaa fi saddii qarratti hirmaachuun beekama. Manguddoonni seenaa ja'a dambee kan akka dubbatanitti ilma jaasaa waan ta'eef ijoollummaarraa sirnoota hedduu irratti maanguddoota wajjin hirmaachaa waan tureef haasawaa fi kaayaa hambaa sirnaan qayyabate. Osoo bultii hin ijaarratin yookiin hin fuudhinis cidhaa fi deemuudhaan hirmaachaa ture. Sana bira darbuunis sirnoota kanaa fi hirpha irratti kaaya yookiin ammoo kennaa hawaasni wal tumsuudhaaf walii gumaachanis qabatee dhaquun gumaachaatiin ture. Akka aadaatti garuu dargaggoon manan bahin yookiin ammoo hin fuudhin kaayaan baa yookiin ammoo cidha booyaa fi hirpha deemuun dirqama ittiin ta'u. yoo argames kennaa gumaachuun irraan eeggamu haaja adamsaaddoo garuu kaaya yookiin ammoo kennaa narraa fuudhaa jechuun yeroo hunda manguddootaan wal moromu yeroo hedduu irraa fuudhuu didanii deebisanis booda ilma saaddoo kana akkam goona jechuun mari'atan maarree irraa fuuna ilma bor biyyaaf ta'u nus bakka bu'u jechuun hayyamaniif ilma egeree gaarii qabu bobaa haadhaa jalattii fi sirarratti beeku akkuma hawaasni oromoo mammaakuu manguddoonnis kaayaa hambaa fi yaa'iiwwan sirna gadaa irratti akka hirmaachuun muuxannoo furatu eebbisaniin innis natti fuudhaa jechuun bultii hundeeffatee akka hiriyyoonni isaanii manitti ajaadam nama waan sodaanne dhimma hawaasaaf dursa kennu arjaa dhugaa dubbatuu fi dhaabbata bareedaa qabu uffata qulqulluu maliin uffatan hedduminaan suufa gurraacha adii fi daalacha godhatu amaamaa fi kofiyaas ofirraan dhaban bultii hundeeffachuun boodas dinagdeen of danda'uudhaan dhimmoota hawaasummaa irratti hirmaannaa guddaa taasisaniin gandamaa gidaa bira darbuudhaan aanaa goobbaa fi baddaa gammoojjitti gurra guddaa horatan kan rakkate cinaa dhaabbachuun sirnoota irratti sodaa malee dhugaa muruun hedduu jaallatamu keessaa rakkoon hawaasaa akka furamu warra biyya bulchu jechuutti dubbachuuf of duuban jedhan yeroo gabaabaattis manguddoota umriin isaan caalan hedduu keessatti filatamuudhaan rakkoowwan adda addaa furuuf marii fi yaa'iiwwan hedduu irratti hirmaatu ummataa fi warra biyya bulchu birattis beekamaatiin hin deeman. beekaman OBN irraatiin seenaa jaadamsaa iddoo Kitaaba seenaa mata duree waan garaa nu baate jechuun barreesseen ilmi isaanii Musaa addoo ragaawwan amaloota gootummaa fi akkasumas arjummaa isaanii agarsiisan muddannoowwan qabatamuu wajjin kaa'eetiin jira. Isaan kunis haala uummanni Oromoo keessa turee fi jalqabbii qabsoo diddaa gabrummaa kan agarsiisan waan ta'eef kaasuun ilaalla. Bara 1953-54 niitii fi ilma Hayilasillaasee du'an. Wayita kanas uummanni biyyattii bakka bu'oota erguudhaan kennaa qabate masaraa deemuun gadda isaa ibsachaatiin hin ture. Uummanni baalees akkamitti callisna jechuuf mari'ate gareewwan amantaa lameen keessaas bakka bu'oonni filaman gabra sillaasee caakkaa fi ajaa adamsaaddos jilata ajaa adeemu kana dura bu'uudhaan dhaamsaa fi kennaa gadduu isaa ummanni baalee itti erge geessuuf ka'uun masaraa gahan mooticha bira ga'uun dhaamsa dhumaatiif gabra sillaasee caakkaa ol ka'e innis jaanohooyi. amma achi duuti mana keessanitti deebiin yoo kan deebitu taate bakka nama keessanii nu isinii haa wareegamnu jedhee mootichis gammaduun mataa raasee Ajaadamis Aaroon ol ka'ee gabra sillaasee jedheen wanti kadhatte kun mataa keetiif yoo ta'e rabbisiif haadha ga'u ummata Oromoo kiyyaaf yoo ta'e garuu doomi jedhaniin namni hundi rifatee bakka seenu dhabe yeroo ba'anii sodaan ufduuba mil'achaa turan kunis haajiiwwan kararraa maqikamuu sodaa malee akka mormu ragaa tokko kan ta'uu danda'uudha. bara dargii goolii diimaan goototaa fi manguddoota hedduu rashanuun shaambal alii muusaa ni sodaatamu ture Innis bulchaa baalee ta'uun erga ramadamee booda namoota uummataaf dubbatan adamsa. Maqaa isaa waamuufuu namni ni sodaata. Shaambalichis nama Haajaa adamsa Addoo jedhamutu uummata shaffachiisa jechaa dhaga'uudhaan barbaadaa natti fidaa jechuun ajaja dabarse. Uummannis rifachuun akka daddafee biyyaa ba'u yookiin ammoo baqatu manguddoonis kadhatan adam biyyatti dhaladhee guddadhe irraa sodaadhee hin deemu jechuudhaan guyyoota sadiif kararraa godhan guyyaa afureessoo waajjiraalii musaa dhaqan na barbaadda jedhan maaliif na barbaadde jedhaniin maqaa malee qaamaan isaan hin beeku ture ati eenyu jedheen shambalaalii Muusaa haaji adamsaaddoonaan jedhan waan na barbaaddeef sibira bira dhufe jechuun itti himan. akkasi barbaadu osoo beektu maaliif hanga ammaa turte jedheen shaambalaalii Muusaa haaji Adamis ati nama ajjeesuun beekamta sibira bira dhufuun dura qophaa'uuf ture jedheen maal qophaayaa turte gaafa duraa sadaqaa godhadhe gaafa lammeessoo ilmaan xiyyaaf waan qabu addaan qoodee gaafa sadeessoo heexoo dhugee of qulqulleesse gaafa afreessoo kunoo si bira dhufe jedhaniin sodaa malee. Alii musaas gootummaa kana ajabuudhaan eenyutu nama ajjeessiin jedhe gaafateen haa isaanis ammaa eenyutu siin walitti dhufee lubbuun deebi'e jedhaniin innis nama deebii mitii ol jedhee ilaaluun waan hin arginiif deebii isaaniitiin rifatee xinnoo yaaduudhaan aangoota akka keessanii hin nama dhugaa ta'uu kee hubadheetiniin jira. nama akka keessanii kanan kabajaa namoota sitti himantu kijibaa gara mana keetii deemi yoo rakkoonsi mudate balballi koosiif banaadha jechuudhaan geggeesse. Wayita filannoon seenaa Itoophiyaa keessatti kan duraa ta'e kan miseensota paarlaamaa mootichaan geggeeffamu ummataa fi manguddoonni biyyaa xiyyeeffannoon kennine. ummannis waan kana waan akka barbaachisaatiin ilaaliniif namoonni biroo garuu ofii isaaniitii wal filuudhaan akka baalee bakka bo'amtu gochuudhaaf fiffiigaatiin hin turan. Haaji Aadam garuu nama qaruu ta'e waan ta'aniif dhimmi kun barbaachisaa ta'u Haaluma kanaan namootaa fi manguddoota amansiisuudhaan akka haaji መሐመድ ቃንቁ dorgoman kakaasuu danda'an. tattaaffiin kunis hirmaannaa siyaasaa kamuu keessaa ummanni haafuu akka hin qabne muuxannoo kan uume ture. Haadhi Adam qooqama uummata isaanii qabaniin hedduu beekamu. Hedduuwwan mirga sarbamuun sirna haqaatiin dararaman hubannoo seeraa fi gootummaa qabaniin falmaa turan. Qeerroowwan ganamaa mirgaaf falmaa turan keessaa aanaa gooroo daawwee qaachan ammaarraa dargaggoon tokko to'annoo jala ooluun mana murtee olaanaa godina Baaleetti waggaaf beellamaan deddeebifamaa ture. warra mirgaaf falman keessaa ta'us guyyaa to'annoo jala oolfame gabarraa nyaata maatiif oolu bituudhaan qaraqee imalaa ture malee ragaan shiftummaa tokkoyyuu isatti argamne korannoon adeemsifames ragaa tokkoyyuu in argamsiisne waggaa hidhamuudhaan booda waabii yookiin ammoo birrii dhibba shan qabsiisii ni baata jedhame haaji aadam dhimmichi garaa isaan dhukkubsee waan tureef hordofaatiin turan wabii gaafatamee himatamaan hin qabu maatiinis lubbuun hin jiran namni gargaarus waan hin jirreef abdii kutachuun rakkoo isaa ibsee garuu abukaatoon irraan fudhannee Haji Adam Saaddos nama kanaaf wabii ta'uun erga hiiksisanii booda deemi gara biyya keetiitti nagaa hangali jechuun eebbisan. Abukaatoon qanyaat maach tasfaa'ee jedhamus haajiisin isin nama kabajamaadhaa miti akkamitti shiftaaf wabii taatu jechuun gaafateen Isaanis maal isin caala shiftaadha nama nagahaa kanarraa qabdanii darartan biyya namaa humnaan kan saamtan jechuun ofirraa afaan cubsiisan seenaa isaanii barreeffamee fi hawaasa birattis hanga ammaa himamu namoota rakkatan hedduuf wabii ta'uun gargaaraa falmaafis turan mudannoon wabii ta'uu wal qabatuu fi mammaaksa taatee haftitan biroos isiniif kaafna bara sirna ila sillaasee namoonni mala amantaatiif saawudi arabiyaa deeman akka achiin hin hafne wabii jabaanii deebi'a yoo hafee anatu gaafatama jechuun mallatteessan qabaachuun dirqama namni qe'ee isaanii muzayyen jedhamus wabii ta'uun mallatteesse namni deeme garuu achumaan carraa barumsaa argate hafe Qaamonni dhimma kana to'atanis mootummaa mormuuf qabsaa'ota mirga Oromootti makame akka yeroo sanaatti shiftaa Somaaleetti dabalame jechuudhaan wabii irratti mannaa banan. muzayyan namni jedhamus sababa kanaan mana hidhaa gale namni wabii isaa ta'e hafuu isaatiin adabbiin kuma kudhanii mana murtii Oromoo dararuu Faayilasillaaseen dhaabbateen murame. Hajaa uummata qindeessuun maallaqaafis itti dabaluudhaan musayyanii keenya birriin mootummaarraa bitanna jedhanii uummatas kakaasan kaffaluun maallaqaan bilisa godhan yeroma kanas mootummaa lammii caala birrii jaalatu jechuun rakkoo Oromoorra qaamota sirna fiwudaaliin gahaa ture kan itti ibsanis mammaaksa isaanii ta'uudhaan kan hangaammaa yaadatamuudha. Ajaa'idam nama amantaa fi sabummaan addaan hin baasan gochaan malee rakkataan hunduu isaan biratti holqixam. Namni kidaanee jedhamu hidhamuudhaan wabii dhabuun mana hidhaatti hafuu wayita dhagaan anatu wabii taa'aaf jechuun baasan. Isheetuu namni jedhamu fageenyatti beekanis waan jiraatuun dhabuudhaan hiyyummaaf yeroo saaxilamu waamanii yagutoo yookiin ammoo irtaa lafa irra laataniif dhaltiis waan aannan ijoollee keetiif oolfattu jechuun gumaachaniif. Indaraaseen goobbaa jeneraal Waldar Sillaasee barakaa uummata baasee bataskaana ijaaruuf maallaqa akka gumaachan gaafatee Aadiinis maarree hin baafnaa jechuun waan gama isaanii gumaachan. ummanni walitti qabames isaan ilaaluudhaan birreen guddaan walitti qabame. hajin deeggarsa kana fakkaatu asiin dura ture irratti sirmaachuudhaan nama hawaasas hirmaachisaa turanidha. Kunis walqixxummaa amantaa lameen irratti iyyuu ejjennoo cimaa qabaachuu isaaniitiif ragaadha. Amantii fi sabummaan namoota gargar hin baasan nama rakkate ilaalcha amantaa fi sabummaa isaa osoo hin ilaalin bira dhaabbatu. Gaaffiin isaanii amantaa fi sabni hunduu walqixa. Lammii ta'uu isaatiin ija tokkoon mirgisaa kabajamuu qabaadha. Bakka bu'oonni sirna fiwudaalizimii Haayile Sillaasee garuu gaaffii mirgaa isaan gaafatan kanaaf hiikoo biroo kennuun xiqqeessuun isaan sodaachisanis guyyaa tokko sodaachuun mataa gadi hin qabanne waltajjii kam irratti gaafii mirgaa kaasuun gaafatu guyyaa kanas maallaqni akkuma walitti qabameen jeneraal walda sillaasee reefu bulchiinsa ta'uun gobbatti ramadameef gaaffii kaasan nutis mana amantaa magaalaa keessaa qabnu bulchaa kenna hundaa waan taateef dhimmicha nuuf ilaali jedhaniin indaraaseen naannawa kanaa jeneraal walda dhimmicha achumatti gaafachuun dhugaa ta'uu hubate innis buusiin argame qixa qoodamuudhaan garee wallameeniif akka oolu murteessuun achumatti hojiirra oolche kunis galata guddaa uummata irraa isaaf argamsiisuun hanga ammaatti manguddootaan dubbatama. Itoophiyaan seenaa goota diddaa gabrummaa ajaa'ilamsaa iddoo isiniidheessaa jirra. ajaadam bultii hundeeffachuun booda hirmaannaa hawaasummaa yookiin ammoo kaaya hambaa fi sirnoota adda addaa irratti qabanii muuxannoo fi hubannoo siyaasaa olaanaa horachaa deemuudhaan hawaasa biratti fudhatama argatan. Daldalaaf gara shawaa deddeebi'aa waan turaniif bal'ina Oromoo fi cunqursaa jiru arguudhaan hedduu aruun Bakka gaanittis Oromoota wajjin yaada wal geeddaruudhaan rakkoon guddaan hubannoo fi gamtaa dhabuu ta'u hubatan. Sirna gabroonfataa godinaalee birootti caasaa hawaasaa facaasuun miidhaa olaanaa irraan akka ga'es xiinxalan. Sirna gabbaarii yookiin ammoo malkanyaa humnoota qawwee qabachuun Oromoo cabsuuf itti duulan baadiyyaa hundatti uummata irratti ramaduun olaantummaa garee tokko hojiirra oolchuun lafa isaa irratti abbummaa ummataa sarbu kunis reefu baaletti hojirra ooluuf deemam malkanyoonni gosoota oromoo hundatti ramadamuudhaan wayita adeemsi tooftaa kanaan ummata to'achuu jalqabamus haaji aadam duula jalqaban dhaamsa bakka hundatti erguunis malkanyaa didaa ofitti hin jechuun kakaasan. Uummannis nuti nama hin gabbarru. Aadaa fi amantiin keenya nuuf hin ayyamu. Kanaafuu karoora keessan hin fudhannu. Namoota nutti ergitan irra rakkoon yoo ga'e ittiin gaafatamnu jechuun hindaraasota mootichaatti iyyannoo isaa erge. Warri humnaan yaalanis iddoo tokko tokkotti ni ajjeefaman. Ajaadamsaaddoo cidha taaziyaa fi sirnoota adda addaa irratti bulchiinsa sirna fiyudaalizimii hin fudhatinaa jechuun uummata dammaqsu. Dirree Sheek Huseenis deemuudhaan namoota bakka hedduu dhufan wajjin walquunnamuudhaan dhaamsa sirna malkanyaa fi bulchiinsa gabrummaa ofitti fudhachuu diduu waliin gahan. Kunis fiixa bahuun hidhattoonni fi baadiyyaa gadi lafa qonnaan bulaa baalirraa fudhachuu yookiin ammoo gabbarsiisuu hin dandeenye. Kunis hedduu isaan aarsee duula kanas haja aadamtuun irratti gaggeessa jechuudhaan bara kudha sagal hidhaman. Wayita hidhamanis dargaggeessaa fi shamarran akkana jechuun weeddisan. Haajii Aadamii biyya daararaa dhugaa seetee yaa malkanyaa namuu siin fedhu siillee hin qotu beeki jaalalaan. Kunis akka hawaasni sirna malkanya. fudhachuun barbaanne kan agarsiisu ture akka muusaa haajaa adam barreessetti mormii sirna gabrummaa taasisaniin haajaa adam hidhamuun nama duraa akka ta'an warri yeroo sana dhimmicha quba qaban keessaa fiita uraarii tasammaa ilaalaa wayita haajaa adam boqotan taaziyaa isaan irratti ragaa bahaniitiin hin jiru. Wayita hidhamanis uummanni dhiibbaa olaanaa indaraasota mooticha irratti gochuudhaan gara boodaa gadi lakkifaman. Hidhamuun garuu kaayyoo birmadummaa uummata Oromoo irraa isaan hin dhaabne keessattuu dirree sheekusee. hussein deemuudhaan Oromoota bakkeewwan adda addaa irraa dhufanii fi qabsaa'ota wajjin mari'atu. akka ummanni wal quba qabaatu yeroo namni tokko miidhamu walirratti dubbatu gormaayu gorsaatiin turan hubannoo fi dammaqiinsi isaanis wayita'ii imala amantaaf gara saawudii arabiyaa deeman irra caalaa babal'ate karaa harariin jabuutii keessaan ba'uudhaan yamaniin makkaa madiinaa gahan wayita direedawaa gahanis oromoota naannawa kanaa keessaa abdii ahmadii fi abdul sattaar jedhamanii wal baruudhaan Ijoolleen Oromoo as jirtan afooshaa qabdanii wal mari'attammoo kophuma fiigaa jirtu jedhaniin lakki jechuun deebisaniif boodas ijoollee shawaa arsii baalee fi harargee walitti naaf qabi jedhaniin maallaqaaf qofa kophaa hin fiiginaa afooshaa qabaadhaa wal gargaara barumsas baradhaa ummatas dammaqsaa jechuun gorsan jabuutis wayitagaan ummanni biyyaa faransaay bulaa ture hojiiwwan adda addaa irratti bilisaan bobba'uudhaan carraa barumsaa akka qabu argan gabrummaa jala jiraatanis kan isaanirra wayyaa kan ta'e hin bulu hojiis irraa barachaa jiru eenyummaan isaanis warra bulchuun ni kabajamaaf jechuun kan oromoo wajjiin wal bira qabuun yoo itti dhaga'ame warri biyyaas nu simachuun nu keessummeesse በአበረምሳፊ ምርጋስ ijaan agarre jechuunis wayta galan dubbatan imala saawudii arabiyaatti taasisaniinis gabrummaan oromoo fi ummatoota biroo adda adda ta'u hubatan keessattuu barumsaa fi gurmaayuun waan adda durummaan qabsaayuu fi qaban ta'uu hubachuudhaan oromoota biyya arabaa barumsaaf deemanis akka gurmaayuu qaban mariisisuun gara biyyaa deebi'an kana boodas akka hawaasni ijoollee isaa barsiisu kakaasaa turan ijoolleen hedduunis akka finfinneetti baratan gargaaraatii ofii isaaniiti kan turan. bara kudha sagal shantamootas gara saawudi arabiyaa imala lammaffaa godhan ministeera barumsaa biyyattii bira deemuunis barattoota oromoof deeggarsa akka taasifamu gaafachuudhaan amaanaa rabbii jechuunis itti dhaammatan barattoonni oromoo biyyoota giddu galeessa bahaa keessa jiran gorsaa fi amaanaa isaan irra kaayan dhugoomsuun jaarmiyaa adda bilisa baasaa saboota Itoophiyaa jedhamu hundeessan isaanis hundeessitootaa fi qabsaa'ota dhaaba kana hoogganan Useen Suraa, Abdallaa Alii, Eelemoo fi Abdul Fattah Fatoofaa wajjiin wal qunnamuun qabsoo biyyaan akka galuu qaban maqatan. Gareen siyaasaa fi waraanaas kallattii lamaan Useen Suraa fi Elemoon hoogganamuun biyya seene. Wayita Useen Suraa garee sochii siyaasaa hoogganuun Finfinnee galus simachuun aaja aadam manguddoo shawaa. Wallaggaa, Baalee, Arargee fi Arsii walitti qabuudhaan adeemsaa fi tooftaa sochii guutuu Oromiyaa irratti dhoksaan mariin adeemsifame. Qabsoo hidhannuuf meeshaa asabiin galchuun Affaaritti dhokfatan namoota gurmeessuun kallattii lamaan bosona Oromiyaatiin gahan. Seenaan kunis jalqabbii qabsoo Oromoo ganamaa namoota hundeessan keessaa ta'uuf ragaadha. Qabsaa'een Oromoo aarsaa kaffaleen onnee Oromoo hunda keessa jiru magarsaa bari bakka sochiin Oromoo jiru hunda haadi saaddootu jira jechuun ga'ee isaan qaban kan ibse. Bara xaaliyaanonni Itoophiyaa qabatan ummanni Oromoos qabsoo farra faashistootaa irratti hirmaachaa hin ture. xaaliyaanonni biyya to'achuun booda hamma tokko mirga kennuun oromoo ofitti hammachuuf yaalaatiin hin turan ayyaana soomaayikkaa irratti summanni walitti qabame magaalaa goobbaatti ajajaan xaaliyaanis ni argame manguddoonis xaaliyaanota nuu galatoonfadhaa jedhaniin aaja adamsa addootiin isaanis amantaa afaanii fi aadaa ummata keessummaa itti dhuftanii kabajuun dirqama keessanii abbaa biyyaa taane galanni addaa isinii galchinu tokko hin jiru jechuun gadi taa'an. Wayitaa hajaa adamsaa deebii kana deebisan uummanni nu ficcisiisan jechuun hedduu sodaatuun lafa laale. Xaaliyaanichi turjumaanaan dhimmichi itti himame garuu hedduu ajaa'ibamuun hajaa adamsaaddoo dunkaana sharaa fi akkasumas qawwee moozeera badhaaseen. Sana boodas waan argatan kanaan nama callisan hin turre hajaa adamsaaddoo uummata kakaasaatiin hin turan qawwee bitadhaa dhoyfadhaa. baay'isaas kaayyaadhaa jechuudhaan ummata kakaasaatiniin turan xaaliyaanonnis kana dhaga'uun hedduu haaran sana boodas ummata nutti kakaasu lola nutti banuufi jechuun akka naannawa jireenyaarraan sochoone irra kaayan gara booda manguddootaa fi ummanni dhiibbaa xaaliyaanota irratti godheen oggorri kun irraa ka'uu danda'e sana boodas baddaa gammoojjitti sochii isaaniitti itti fufan waraana addunyaa lammaffaa irratti xaaliyaanonni mo'amuudhaan mootii hayila sillaasee gara biyyaa deebi'ee. dhiibbaan Oromoo irratti taasifamu yeroo kana daran cimaatiin hin deemeem. Qabsoon geggeeffamus tooftaa guutuu biyyaatti socho'uu gaafatama. haaja aadamis qabsoon kana booda geggeeffaman sadarkaa naannoo Oromiyaa fi biyyaatti kan ol guddachuudhaan beekame tureem Nutis kana torba.